mukama anyongedde kamera endala yiino mukama yeebazibwe eno eos 1100d kamera e, zino tezizze kukola bintu bya youtube byokka lyebazibwe erinnya lya mukama waffe yesu abooluganda njagala okwebaza mukama olwa lunaku lwaleero olw'omwaka guno ogw'ebyamagero e, n'olw'omwezi guno ogw'ebyamagero omwezi guno bwetwali tuguyingira twafuna obunabbi bungi n'okulangirirwa kungi nti mukama agenda tukolera ebikulu leero nzize gy'oli olw'obujulizi nzijukira nali nabagambako nti lwe ŋŋenda okukomawo ngenda kola video nga ebanyonyola byenkola kubanga mwenna mukimanyi bulungi nti papa wammwe bantikira e, eh, nakola nafuna diguli mu music nakola bachelors of arts in music ya e makerere era ne bantikira so buli omu ali eyo alinze papa yasomerera ki mulimu kigwagenda okola fe tumuwagire ndi musanyufu nnyo olw'abantu abanneesunga okubanga munnange mumpagira ku lw'ebintu byensomye n'emirimu gye ŋŋenda okkola njagala osooka obategeeza e, eh, nina vidiyo gye nnakola nga katonda yampadde kamera uh, eos 60d Ah, era ne nebaza mukama nga kamera y'amaanyi ekola videography ne photography mukama anyongedde kamera endala yiino mukama yeebazibwe eno eos 1100d kamera e, zino tezizze kukola bintu bya youtube byokka kubanga ne youtube nsonga nkulu nnyo mwabaze mumpagira ne muzitula ekirooto kyange ebintu byenkola bye bino wammanga uh, nze ndi producer producer bino byakola producer akola ennyimba mu audio engeri gye nafunye kamera eh, waliwo abatandise okumpita kamera maani sijina ekyo bwe nkyegaana naye ng'abeera fotographa taba kamera maani <laughs> abafotographa so ndi fotographa na, uh, ah, machini nazifunye kitegeeza kampani yatandise naguddewo kampani eya videography ne photography era mu bunnambiro ku kyano yaffe kuno nja kuba mpositingako uh, akafaananyi akafulayi oba kaposita po, ka akagenda okubanga kannyonnyola okubalambika mu butongole kampani ah, papa gye yaguddewo bagiyitaani erinnya lyayo bulandi eryetya emirimu giri gitya papa agaba ku mirimu eh, so kampani nene ekirooto kinene yadde nga kyakatandika mukama yatuwaddeyo ne kamera standi tripod nene nzibu ah, era kamera enkwata kwetudde kamera enkwata yeeri gye twasooka okugula mukama yatublessinga n'ebyuma bya studio eya eh, online broadcasting studio kyenjagala osooka okutegeeza nti nkola broadcasting services bw'oba oyagala okukwata vidiyo ne audio oba olina luyimba lwo oyagala kukolera vidiyo nkubira essimu 0 unewobo ino muyimbi bakubira simu bagambe papa wafate musajja mulokole yata yatandise studio ekola e, e videography ne photography ngenda kola studio ya audio naye ekyetaaga mwakasente naye nakyo ekiroto nja kukituukako mu bunambiro mu linnya lya mukama waffe yesu ntandikidde mu videography so katonda mwesigwa ah, mbadde nkyagamba nti nkola broadcasting services oyina youtube channel naye olaba bintu byoteekayo video nfu sibya editing ebintu tebikunyumira naawe simu omanye esimu eyina weekoma kamera eba kamera ndowooza olaba nange vidiyo zange zakyuse kamera eba kamera kakati bw'oba oyagala okukukwata n'okweditingira wa kontenti wo okumukuwa omuteeke ku channel yo ng'oyina ekintu ekirungi ogwo omulimu tugukola tukola zifurayazi tukola uh, gundi uh, social media platforms advertisement naddala abantu abalina zi business tusobola okwadvertisingira ebintu byo naye ebintu bye tutaadvertisinga ow'omwenge tojja bamalaaya fe tetulanga bamalaaya yogona mulimu eriyo abagukola munange ng'omulimu beeryamu ssente naye tojja naye sisuubirayo muntu alaba kyana eno kubanga ebyo byalimu mpozi nga yazze kulokoka mu linnya erya yesu ya so uh, kamashini kano mukalaba kano kamashini bakaita ka sound card sound card ekola ku maloboozi amaloboozi okuba amalungi ndoza mu yakuchano yanga amaloboozi gente agabeera ko si maloboozi mabyaga kwa kwa yanga gali agaso ka goluberebelye kati services zino nzitusa nzibatusaako abayina makanisa naye nga recording wamwe mubi o recording ekintu mu recording ekintu mukiteeka ku chano yammwe naye ne mutuuka yonga uh, eh, namwe temwagala kubiwuliriza biwaawaala bikola bitya wemba mu mwagala odiyo omulungi mu nsisinkane ku kyano yange enamba yange yesimu kweri ojja kebera kalogo akaliko kuliko enamba ku namba yange yesimu ku profile picture ne email yange osobola ogifuna nkubira twogere business ndi mubuulizi wanjiri naye ndi musajja mukozi nkola n'emikono gyange katonda okumpa omukisa kyofaola bankoze vidiyo eno mugambe nti papa akola ki bannange nina emirimu nkola E, era kampani yange kanjibakuba emaaso nina kiroto kikola event event enene abalina emikolo egy'okutimba mu kampani tulinamu omutimbi ali mega akolera ddala emirimu egy'obuvunaanyizibwa tujja kukolayo ko vidiyo nga naye tumusisinkanye ku mirimu gye ayongere naye okubannyonnyola ekintu engeri gy'agenda okkikwasaganyamu abaagala obba kubira obulango ng'oyagala kukolera bukalango Eh, oyagala kale katwala ku tv oba oyagala katambuza ku social media platform zizo gwe nga gwe oba oyagala ka video oba ka audio obulango mbukola temumpisaako sente abagala zi sound tracks nzikola abayinayo aba music nga video tonaba kutuuka kola video sente tolina e, nkubire essimu nkukole liriki video liriki video ye video tusaka ekifaananyi kyo e, oluyimba lwo n'olutuwa mu bigambo ne tuteekayo vidiyo ng'oluyimba luzannya ebigambo webiyitako so liriki vidiyos nzikola papa wamu ebyo mbikola ekirala nkola community engagements community engagements kwe kubanga oyagala okuapproaching ekitundu okubaako message gyokituusaako naye ng'oyise mu music ndi muwandiisi wa music ate era mufulumya so emirimu nina mingi naye nabagambye leero nazze kubabuulira byenkola ki byenkola ndi mc ku mikolo mc si mukwanjula wabula ku mbaga ekyo nkikola ekirala oyagala kuku, kukutereereza streaming live streaming yo kino okusinga kitera kikisinga genda eri abamakanisa Eh, n'abantu abalala abakola live streaming bwebiba ebintu bikusumbuwa nga bikutawaanya eh, nkoonaako nzijje twogere bizinensi awo tetujja kuba mu njiri enyiriri eh, z'enja okusomera zabyanfuna kyosiga kyokungula nasiga mu tuitioni nina omujjamu zenyiririze nja okujja nazo awo sijja kujjawo nti awo yesu n'asaasira ebibiina kubanga ennaku ssatu bamaze naye ati n'abasaasira awo tewajja kubaawo kyawandiikibwa ekyo ebyawandiikibwa byenja okuba nga ndeeta ate eyo bijja kuba bya bizinensi so tuli baweereza ba mukama aye eh, tuli bakozi so kati nkwegayiridde tukola layitingi abamu muyina ebyuma gadgets zonna muzirina naye lighting mufu nkola instruments training aina oyagala kuyiga nanga oyagala kuyiga jita nkoonaako sound system engineering mbikola nkoonaako nzije wagula ebyuma oba mukanisa oba wa naye ebyuma bibalemya abaana bayonona bono ne tyuta zikuba buli lunaku buli kiseera oba mukugula tyuta besi bazaabya abaana beetaagamuko ka training ebintu ebyo mbisomye mbikola nkoonaako nzije ate bwe naatuuka nentegeera nti nkolera yesu ate bijja kweyongera okuba ebirungi ennyo so bingi bingi byenkola naye kansookere ero mbabuulireko ebyo nga bwe mbagambye nti ngenda kufulumya kaposita akagenda okuba nga ka kaliko byonna ayite muzi zonna zenkola n'erinnya lya kampani yange gye naguddewo byonna byonna ŋŋenda kuba nga mbibatuusaako njagala mukama bampeera omukisa naye nga ekikolagana ne videograhe ne photograhe natandikiddewo oyina baathidde omwana we oyagala mukolera kakaba omukoledde ka baathidde naye oyagalayo ku bifaananyi ebya soft copies n'ebiba bya hard copies newe oba oyagala kukolera photo albamu photo album kaba katabo nenga katabo ako mulimu bichi bifananyi eyo byonna byonna mbikola papa wo mbikola tobimpisaako tompisaako omulimu ogwo gumpe kampani yatandise ne leero tugenda kukola katikati wotulabira wetuteereddeyo vidiyo eno wetugikwatidde tumaliriza vidiyo eno tugende ku mulimu tubeeko omulimu gwe tukola so twatandise mutuwe emirimu mutuwagire mukama atuwa omukisa okuyita mummwe njagala mukama abampeera omukisa sigenda kusukkawaawo ku kamera kubaddeko uh, owooluganda joseph mutebi mutebi lyasinga okwagala uh, okuba, okuba nga tumuyita yabaddeyo ku kamera era nga ye producer wange ne sawundi oyo gwowulira omulungi webibeera bitambudde bulungi tegeera nti kampany erina baproducer abalungi mukama akuwa omukisa